Ok. Bueno, welcome to my channel. This is my channel. Eh, bueno, he intentado grabar vídeos introductorios a esta canción de diferentes maneras y he llegado a la conclusión de que esta es la mejor manera. Esta canción habla, pues, em, de la dificultad de encontrar una resolución por parte de, de uno y una situación o uno y una persona de cómo el dolor, frustración, eh, todas esas emociones que después de haber agotado los canales de comunicación posibles, pues al final este dolor ya no aporta nada, se convierte en una fantasía que tú te creas en tu cabeza, ¿no? Y eso pues eh, realmente acaba haciendo más daño a la posible resolución de la situación que realmente la, la, la situación en sí. Por eso es que esta canción habla de adiós al dolor, porque el dolor aburre, energía estancada. Si no hay comunicación y información clara, uno no puede mm, no, <laughs> no, puedes trabajarte a ti mismo. Por eso es tan importante la comunicación honesta y clara con, con personas y con, y con situaciones y que al final pues todo esto desaparece solo cuando uno ve el sol, ¿no? Que es, el, es la verdadera cara de lo que estaba sucediendo del otro lado. ¿no? Y ya, entonces sin más os presento esta canción que se llama Adiós al dolor. ¡Adelante vídeo! summer para agregar y ya terminar, el, lo que comento también está mencionado en los 11 pasos de la magia. Lo aprendí a través de José Luis Parise, a través de los vídeos del mismo YouTube. Voy a poner enlaces también eh, acerca de José Luis Parise. O sea, el poder de la intención, el poder de las, de las palabras y de la intención que ponemos en las palabras. Así que nada, os dejo los 11 pasos de la magia de José Luis Parise, que es muy interesante y que es información que yo, pues eso, estoy intentando aprender y aplicar a mi vida. Em, y ahora me doy cuenta de que estos vídeos pues también me ayudan a eso em, y me ahorro el psicólogo. Os voy a dejar dos enlaces también de dos canciones que creo que están eh, relacionadas, son de Gustavo Cerati, que yo creo que están asociadas con esta situación. Entonces, no sé si es aquí, no sé cómo lo hago, no tengo ni puta idea, esto todavía me es muy raro. Y... Cerati, de Gustavo Cerati, es que es con C y yo no sé, porque si no diría Cerati de, a, lo, a lo argentino, boludo, ¿viste? Adelante vídeo. Esto nunca lo... A ver, lo voy a hacer. Que nunca... <laughs> nunca lo he hecho. Adelante vídeo. Ah, ¿Otra vez? Adelante vídeo. By the way, perdón por el, el vídeo que está muy oscuro, pero bueno, estoy todavía intentando ver cómo... Intentando entender toda esta tecnología eh, para, que, para que me favorezcan el resultado. Eh, ¡Yalla!